असलकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे दोस्तों ख्यालात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है हम चाहकर भी अपने ख्यालों को रोक नहीं सकते दुनिया में कोई ऐसी मशीन कोई ऐसा गैजेट नहीं बन सका कि जो आपके ख्यालों को रोक दे अगर ख्याल रुक जाए तो देखे तो इंसानी दिमाग रुक जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग को अस्सी हज़ार से लेकर पचासी हज़ार तक एक दिन में ख्याल को नवाजा है इंसान परेशान उन्हीं ख्यालों से होता है जो मनफी ख्याल होते हैं जैसे मैं मर जाऊंगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगा लेकिन अगर इंसान इन ख्यालों से भागता रहे तो सारी ज़िंदगी भागता रहे वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता परेशानियाँ भागने से या ख़ुद को बिज़ी कर लेने से हल नहीं होती मसले परेशानियाँ टेंशंस हमेशा उनको डील करने से हल होती हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको सॉल्व करने से हल होती हैं अगर आपको ख्याल आता है कि मैं मर जाऊंगा तो आप मुस्कुरा के एक बार कहें तो क्या हो जाएगा सारी दुनिया ने मरना है मैं मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा अब एक चीज़ नोट कीजिएगा जितना आप जिस ख्याल से परेशान होंगे वो ख्याल आपको उतना ही ज़्यादा आएगा और जिस ख्याल को आप परेशान कर देंगे वो ख्याल आपको उतना ही कम आएगा मैं आपके साथ कुछ बेस्ट टेक्निक्स शेयर करता हूँ ये वो टेक्निक्स हैं जो तकरीबन एक हज़ार से ज़्यादा लोगों पे मैंने खुद इम्प्लीमेंट की हैं और within a ninety days उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं दोस्तों नंबर एक अपने तमाम मनफी ख्याल को लिख लें और अपने हर ख्याल को जवाब दें उसे डील करें मसलन पहले बेसिक ख्याल से चलते हैं आपने किसी की मौत का सुना और आपको डर बैठ गया कि मैं भी मर जाऊंगा ख्याल आया इसके जवाब में आप लिखें कि सारी दुनिया ने मरना है भाई मैं मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मुझे डर नहीं लगता मुझे डरना सिर्फ अपने अमाल से है अपने ख्याल से नहीं नंबर दो मैं पागल हो जाऊंगा इसमें भी आप अपने आप को मुस्कुरा के कहें पागल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है जितना आप खुद को रिलैक्स रखेंगे जितना खुद को काम रखेंगे अब जब भी आपने ये दोनों एक्सरसाइज करनी है जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है एक चीज़ याद रखें आप दो काम करिएगा एक तो चेहरा आपका मुस्कुराता हुआ हो मुस्कुराता चेहरा और सांस आपकी लंबी हो आपकी ब्रेथ हमेशा आपके पैनिक होने से जो है वो कम हो जाती है और बाज़ दफ़ा और इसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है तो आपने अपने ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल रखना है रिलैक्स रखना है चिल रखना है अगर ख्याल आए कि मेरे दिल में मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है तो आप उसके जवाब में लिखें हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आई डोंट केयर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे आज रात नींद नहीं आएगी नहीं आएगी तो क्या होगा कल रात भी जागा था परसों भी जागा था आज भी जाग लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा रोड पे जाते हुए एक्सीडेंट हो जाएगा हो जाए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये सिर्फ ये लाइन लिख लेने से कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यकीन करें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा और जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो दुनिया का कोई ख्याल मनफी ख्याल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसके अलावा दोस्तों 100 डेज़ चैलेंज मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिप्रेशन एंड एनजाइटी उसमें आपके लिए बहुत कुछ है देखने के लिए उस पर अमल करें इन शजीज़ हर चीज़ बेहतर हो जाएगी इसके अलावा दोस्तों नमाज पढ़ते रहें कुरान पढ़ते रहें अल्लाह को याद करते रहें यकीन की पावर ये दुनिया की सबसे बड़ी पावर है ये बीमारी होती ही 90 परसेंट आपके मैदे की ख़राबी की वजह से है खाना पीना ठीक करें अपना सोना ठीक करें प्रॉपर वॉक एक्सरसाइज करें अपने आप को बिज़ी रखें चीज़ों में इंसान आराम के लिए नहीं काम के लिए बनाया गया है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असलकम अल्लाह हाफिज़